Kaixo, gaurkoan entrenatzeari buruz hitz egingo dugu. Ez dizuet orain kontatu, zein den egitera noan bidaia Eta kostatzen ari zait, eh? sekretuari ustia, ez pentsa. Ja esan dizuetan gauza bat, izan da, Euskal Herrian izango dela. Horain horrekin konformatu beharko zarete, baina lasei, hemendik bi kapitulotara da bidaian egongo naiz eta misterioa argitzen hasiko da. Beste pista bat emango dizuet. Bidaia hau luzia da. Hainbat egun eta kilometro desente dauzka. Orain arte ez dut alakorik egin. Eta nola prestatzen da bat horrelako zerbaitetarako? Bueno, lehenengo zagaia borondatea izatea da. Motivazioa entrenatzeko gogoa. Urte hasieratik nago, zazpi bidaian pentsatzen. Mendian kilometroak egin ditut, bastante batzuk. Gustatzen zaidan zerbait da, hori ere beharrezko zerbait da, noski. Eta buruan bueltaka denbora guztian neukan zazpi. Ez dut ukatuko, ez naiz bat ere ortodoxoa izan entrenatzerako orduan. Bai, joan naiz e, bidaia gerturatu ala volumena igotzen eta gero jaisten teoria dioen moduan baina entrenamendu oso espezifikoak ba, ba bueno gupion artean ez dagoen eta egia da motivazioa pixkanaka murrizten doala ze asperdura puntu bat sortzen du honek denak gaur akaso nahiago nuelako beste kirolen bat egitea baina bidaia bertan egon da, ba, tokatzen da. Baina zazpiko bidaia ondo egitea nahi dut, presiorik ez sala izan, eta horretarako ondo prestatzea motivazio handi bada. Gustatzen zaidan zerbait darako. Bigarren osagaia, denbora. Eta honetan nik laguntza handia izan dut, betidanik. nik baina bereziki azken hilabeteetan. Batetik lana dago. Duela urte bete pasatxo autonomoa egin nintzen. Kontsultorea naizela esateko modu kutreagoa da. Baina funtsean berdin berdina da. Horrek aukera ematen dit, eguneko handi batean nire lana antolatzeko. Eta goizean oso goizazteko, edo eta gabian oso berandu jarraitzeko. Bestetik, jasotzen dudan funtsezko gauza bat dago, laguntza. Gure ama eta martxe, mariaren ama. Araba jaio zirenetik, haiek izan ditugu alboan, zaintza kontuetan laguntzen. Eta nola eskertzen den. Egunero ematen dizki eta eskerrak, baina hemendik ere nire eskerrik beroenak. Ba bez hori gabe ezin. Martxeri eskerrik asko, baina bizia eman didan amari eta orain beti laguntzeko ari, zesango diot. Ezkerrik asko, bihotzez, ala. Eta kontua ez da parkean ez egoteko joaten naizela mendira. Ez, haiei eskerra kaso, lana egiten dut, haiek parkean daudela, etxerako erosketa egiten dut, eta faria prestatu, emaztea lanean dagoen bitartean. Azken osagaia, osasuna da. Berez, zazpi San Juan inguruan egin nahi nuen. Urte zazoi proposagoa da, udazkenean baino. Ez ino Martxotik usta jera minez, egon nintzen, ezkerro nian. Ez zinaz matu zer zen. Eta maiatzeko, azpeitiko domu aurrera, geldi. Ia, ezkerreko oineko mina osatzen zen. Baina, ez, bapes. Asi nintzen pentsatzen, ezingo nuela, zazpirik egin, ez da mendian gehiago ibili ere. Eh? Oinezean, mina neukan. Korrika ere bai. Eta ez zein asmatu sartzen. Azkenean medikuak esan zidan, oin solako fastitiza zela. Eta tendinit pizkat, akilesean. Besterik ez. Ni pentsatzen ezurren bat hautsia nuela eta fastitiza lamurri gabeko lesio zistrin bat gaitz erdi, ala ere. Ordu arte bizikletan emilen eta sasoiari, neure maiako sasoiari, eusten nion, guztaian itzuli nintzen korrika egitera. Fastitia ez da guztiz osatu, baina neurri hartu diot. Ja da oitua nago, osatzen ez diren kontuetara, dakizun zela. Akordatu optimista bulgo horra nahi zela. Eta akordatu nadin, nik neuk inguruan sarnolako ekipo puska daukadan. Aventura hau egiteko aukera ematen didana. Ze taldean egitea ederragoa da, niretzako bai behintzat. Eta hau dena egiten dut niagatik, ez dut gezurrik esango, hau ez dut egiten umeen gatik, ero Egoismo puntu bat dago, oso ondia. Nigatik egiten dut, bizirik nagoela sentitzeko. Azken finian, nire buruari egiten dio dano paritxo bat delako. Ulertzen duenak oso ondo. Eta ulertzen ez duenak ere bai, zer egingo diogu. Ezkerrik asko, onain etortzearen, zu ere taldearen parte ez zara, aguantatu baldin baduzu. Ezkerrik asko eta hurrengo kapitulor arte. Ah, jo!